Pag naririnig ito mga kumari ko, magkaguna kayo, sisingilin ko na kayo. Pamparam-pam, pam, pamparam-pam, pam. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak. Tayo ba to? Ah, tayo na! Puta! Bunso, wala na ba kayo ng boyfriend mo? ah, kaya pala nakita ko siya ng isang araw may ka-holding hands tapos mas maganda pa sa'yo. Sa'yo ang ngiti, labas pati hilagi. Ito naman pangasal yung mukha niya. sorry po, yung dun sa lumang kanin, hindi ko po alam na ang tawag po pala ay bangaw. Hmm. Bahaw po pala. Bahaw po. Bahaw. Sandra, wash the dishes now. Bitch! Oh, my baby's sleeping. I'll just wash it myself. Sana all. Unya! Filipino. Oh, good! Makabato agad eh. Good brother. We're ako'y nasaktan. <laughs> <laughs> Naka-braces si kuya. <laughs> Hindi naman nakata-games yan eh. ito na si Mr. Sadness ng TikTok. ng TikTok. pangit ng araw ko. Tumabi, tabi nga kayo dyan para gumanda naman. O talaga? It's true! It's true! Uy, babe! Wake up, babe! Babe, wake up na, babe! Sobrang sweet. Ipasok ka pa. O, sige. Gusto mo ba? na lang kita. Sige, ito. Dito ka sa ano? Sa couch. Tingnan mo yung mukha niya. Gusto tulog mo, babe. Kamusta? Wait for it. Tapos na po. Uy, di ba single ka? Oo, pero alam ko na si bro ay may nakalaan para sa akin na sobrang special. So, hindi ako, hindi ako kinakabahan. Alam, wala akong pinadala sa'yo. Pasensya, magiging single ka habang buwan. Sino ba nagsabi sa kanya na meron balot eh? Ikaw, balot, Pedro. Balot ka doon. Oo, bata bahay guys and nag-check ako ng Talaga umagi to message request sa IG. Um, Tipong goal ka talaga hombre. Mga ano ba brands Tapos meron ako isang nakitang message sabi ako daw ba yun. So inopen ko. syempre kasi akala ko may poster ako ganun. So inopen ko ayun. Oh lang. Ayan nag-send siya ng picture tapos ayan si si Dayan. Tama Dayan. Dayan. Tama ka dyan Dayan. <laughs> Kamukha mo yan. Kamukha mo. Oy, kamukha mo yan. Tinumim pa emoji challenge. Philip. Uh, hindi yung pinakagusto ko sa lahat. to siya. Tumawa kami, tumawa. Tumawa kami, tumawa ka. nakita ko na naman to guys Matagal na tong video na to eh. <laughs> yung payong niya, nakita niyo ba guys? <laughs> Sinamatawa din siya ng <laughs> tao. hey! Ako lang ba yung, ako lang ba yung ayoko nang pumunta ng Enchanted Kingdom o kung ano mang may ride? Kasi one time, nakatabi akong babae, field trip namin nun. Sabi niya, oh my gosh, nakakatakot talaga dito. Sabi ko, oh my god, oo nga, nakakatakot na. Tapos, Eddie, eh yung roller coaster, umakakit-akit masis. Pababa na kami. Ganito pa rin itsura niya. Ah! Nakakata <laughs> ako! Ah, ako naman! Pabelis! Ganito itsura niya. Ganito itsura ko si... Nakakatawa yon? Hmm? Nakakatawa. Ako nga walang joke. Humingi ba ako sa'yo? Ha? Sagutin mo ko. Hindi ba yung ito mo? Natakot ako nung una, sabi ko na. Tapos nung pangalawa, ayan, good vibes na. Oh, <laughs> Aliw si ate. Oh. <laughs> May password, ah? <laughs> Aliw talaga. kabayan kong up Tayo ay Pilipino Kaya anong kulay ng balat Isa sa puso Mapatagalog, Bisaya o Ilocano Walang tatalo sa bagsik ng ating dugo bukas natin to panalo yet preparing your margin the lens and see Smith Western Judean I'm taking the people the rest is really coming but you go It's the voice of Dana Four sisters and both the base Trace truth Filipino rapper the news is in jail Sierra Colon haters can lose weight put them to the map 22 jumbled along up the city no copy never getting to straight there is a awesome is always a chump the range can I support the kind of wow. that's this game I know I want the game the kids in the trap ah I have been in the Spain, but the later she's silent, but the flames, the rain, and the cane. I look and water comes to the baby. Go away if you're tripping, and hand home to giving. I got to do for the people who took the over songs with the cleanliness the reason. This is the verse numbers, I'm three stars and sun, and yeah, blue, red, drop down with the block with numbers, we're done. Most of the times, good stress from the, the, the wellness for the student. I'm just a mountain, nothing, someone people's yourself at tayo ay Pilipino kahit anong kulay ng balat isa sa puso mapatagalog bisaya o Ilocano walang tatalo sa bagsik ng ating dugo isigaw ng malakas ang ating panalo wag nang pag-usapan ang mga negatibong pangyayari sa mong panig sa mundo kinabukasan natin to'y panalo Hayek ang ina lamok ng lingwahe lang ang gamitin ni Ed Smith Wala kang mapala kung ganyan lang paisip Bahala ka singil utang galing sa loob ng lumulutang na umatay Natural na may pusang sinaing o ano okay Uray ng mga tambak kinayo Turking dito yung ali ang tag-orbisino sa digig at dalaw Tapino isang kamit sa dawagas na mga palo Nakagagaw yung tinigiting kakin ate ba? <laughs> Kadya ane amin lahat kayo all of you Ever since the Soviet General was streaming, this is my own home country. Sure comes with lights, and puti-puti, most soy. Thanks the way of MP Noy, and swear that nobody will ever look so sick again. This is really to on the stage. Nanalo na nung pagmutan sa magpent sa lahat ng panalan. Hindi ba tayo ang nangkay? Parang lang wasa na pag pagmayari ng Pilipino. Despite the surname na si Elvis Prado, my soul, bakit kasi? Tayo ay Pilipino dugo Kahit anong kulay ng balat isa sa puso Mapatagalog, Bisaya o Ilocano Walang tatalo sa baksik ng ating dugo Isigang ng malakas ating panalo Huwag nang pag-usapan ang mga negatibong pangyayari Sa mga panig sa mundo Kinabukasan natin sa panalo tomboy na Pilipino Iisa mga motor, puro na kamigo Mga katawan namin ay hindi Pino Matataba at mga palibo Iisa sigaw ng aming mga puso Mga single man sa amin yan ang uso Kahit masakit sila minsan sa aming ulo Ipagsisigawan sa mundo <laughs>